Привет! Сегодня у нас видео 20 невероятных автотоваров из Китая. Также не верится, что китайцы создают такие удивительные полезные вещи. Также рекомендую посмотреть мое видео. Печка не греет с пассажирской или с водительской стороны. Ссылка будет внизу. Итак, невероятные товары с Алиэкспресса. Ссылка на все товары внизу в описании. Herzlin GPS-трекер, слежение автомобиля онлайн. Всегда будете в курсе, где находится ваш автомобиль. хранения багажа для путешественников. видеорегистратор, перстание GPS по радарам и камерам России и многое еще. Есть книжечка, инструкция на русском языке. многоканальный цифровой мультиметр. е накидка автомобиля или дома след автору. светодиодни противотуманни фари. Светодиодна е лента, светилник тле автомобилја. Honda un. руль. универсальный автомобильный держатель для напитков. автомобильный светодиодный USB кабель. dva adapter, ali to je skaljer. ЦД2 ЛМ 327 автодиагностический сканер. универсальный держатель телефона для стены и автомобиля. автомобильный беспроводной AUX Bluetooth адаптер. Автомобильный аварийный джамп-стартер и повербанку входной. აქვს კაბელ ადაპტორი. Чехлы для автомобильных сидений. подогреватель сидений автомобиля.